तू मुझसे हज़ार बार रूठे तो मैं तुझे मना लूँगी तू मुझसे हज़ार बार रूठे तो मैं मना लूँगी बस एक बात का ख्याल रखना हमारे तुम्हारे बीच कोई तीसरा ना आए हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा ना आ जाए इस बात का ख्याल रखना